Na casa 6, acontece um momento que é, digamos, o clímax desse, desse processo. Os momentos mais críticos em que o herói ele passa mais perto da morte e ele enfrenta mais ao fundo é, o risco e onde quando acontece, digamos, o teste do caráter do herói. Então, esse momento, que é a casa 6 do jogador, ela existe como esse momento onde o, o jogador revela qual é o seu valor interior. Dali em diante vai ficar é, definitivo se ele sobe ou se ele desce de status dentro do ciclo da jogada.